Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Oy, ayun yung maritisan siya. Oy, ay pasod lang damdam, ay pasod lang damdam. Hoy, ayun yung maritis ha. Sige na lang sa papa ang mauna. <coughs> Ito, Claude, hindi mo sunod na yun. Ayun, nag-ulat. Ay, saba. Matuwang mo rin. Ah, Ay, buwas na. ba ako? Hindi na lang ako pala. Hoy! Ako lalo sa dili. Ipalukan yun mo. Ano ba kayo? Ba't yung na ako na? Kurado kayo. Mga ito. Ah, nakabon. Hindi, baka tayo kang mumuloy. Happy birthday to you! Happy birthday! Pael, basta sukayan mo. Anak! Ayan, gapit ka. Gapit ka ron. Basta, Gapulan na kami. Kulang lolo. Kulang lolo. Kulang lolo. Kulang lolo. gigikan lang gigikan. Umoy, tanto gaya kayo ang litso na panos na. Hindi mo ayaw mo rin dito. Gagawin ang paabot ay. Magampo, magampo. Magampo. Eh, eh. Tayo mo ka magampo na ta. Eh, abra, abra, daan. Yan na, picturean sa gani. Ah, picturean sa. Picture. Sasar ka si ate ng mga kita. Dire, sasar. Alah, nah ada ini. Ayah, ini bisa, bisa arah, nah, partida. Wala, ah, birthday yun na nimo. Ayun na si gara-gara niya. Gapo nimo birthday niya. Kita pa ginamo na mo ginagawa. Sige, gaong gaong gaong ako sa plaster la. Wala mi dala gid ng karne. Marga pa. Ibot. Nasi kuan. Nah, Happy birthday! Happy birthday to you! Tagain mo naman eh. Hindi, pagdalar na. Ay, Pinta! Pinta! Pinta! Pinta! Ang gunting, ang gunting. Nagdalawa Ay, nigutom ko. Sa magatagbo sa mga panginanglan ng financially, materially, and above all, espirituhan nga bahin. And I pray, Lord, bisa na ka nga uh, gipiper, nga pagkaon, nga nasa mga tubangan ikaw magasanctify nini nga makahatag kini proper nourishment sa matagsa-tag sa pangluwas aron sa inyo na mabuhat ang mong bulaton day by day matagpusan na mo ang painanglanon and we extend our prayer also Lord bisa kainda Lord nasa laing lugar ikaw magpanalipod uh, ngadto kaniya mag uh, uh, ah, protectar ngadto kaniya Lord gikan sa mga datang tao datang limit to magadisturbo sa ngadto nga sa iyang kinabuhi and also Lord mag sa iyang kinabuhi kanunay nga all the time na dili gid siya malimot nga nakanimo may mong makatawag ayud siya diha tubangan kanimo Karong kautuhon Lord, ako ang magpasalamat nga na kanimo, manahimong nagkaiusa ulit kami aning nga mga pasyon. Ang tungog imaya imo lamang in Jesus name. Amen. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday pa. Amin ako kay kahapon. Hoy! Kuwatan na to. Baka. is a loving gift from Jesus. We have given the one more year. Happy time, your birthday. Happy birthday pa rin. Happy time. It's a loving gift from Jesus. We have given the one more year. satu dua. adik mana? kita merasa kau Ini tak ninyo na ini Sabi ko ani oh. Lima na lang kung may kapanaon. Ako mo na kami. Sa picture na kami. May kaon na mo diha. Sige na, sige na. Naasa ba na? Sige, sige, picture, picture, picture. Nangaon na. Sige na, sige, sige. No. Ah, papa, picture kung papa mo sa puning birthday boy boy. Okay, sige na. Sige na, dali ako. Patungan niyo ang pera sa papang. Sige na, ako. Sama-sama, sama-sama. Oh, kemana dia? Nalin, tanong nalin. Dari pasau. Gusto rin na, ananda. Pas! Sige, sige.